биз эки серпилгич пружинанын ортосуна бекитилген шардан турган орнотууну колдонобуз эгерде сиз топту капталга а абалына алып аны кое берсеңиз анда ал серпилгич пружинанын аракетинен кыймылдай баштайт онун баштапкы абалына өтүп шар баштапкы бурулууга карама каршы багытта кыймылын улантат топ б абалына жеткенден кийин анын кыймылы токтобойт ал аны улантып баштапкы о абалына жана андан ары а позициясына кайтып келет эгерде тажрыйбада пружиналар серпилгич болсо анда шардын термелүүсү көпкө чейин уланат